Sechstagerennen von Gent, eines der ältesten, traditionsreichsten, härtesten und meist umkämpftesten Bahnrennen dieser Erde. Wenn es gut läuft, ist Gent eine meiner Lieblingsbahnen. Wenn Gent überhaupt nicht läuft, kannst du Gent hassen, abschreiben und am besten ins Auto einsteigen und schnell am Sonntagabend wieder heimfahren. Nadia Viviani of Robin Gijs. In het laatste stuk. Hij komt nog op of niet. De overwinning. Wir sind heute hier in Gent beim Sechstagerennen mit mir unterwegs Christian Grassmann, Maloja Pushbikers. Und ja, wir zeigen euch mal, wie das hier so aussieht. Und was man in Gent alles erleben kann. Gent ist zwar natürlich international bekannt, aufgrund des immensen Rufs. Wenn man sich alleine die Halle anschaut und hier reingeht, dann habe hab ich äh, einfach immer Gänsehaut am Rücken und, und ich habe hier so viel gelitten. Ich, ich habe hier so viele Champions gesehen, die hier rein und raus gingen. Ähm, wenn hier eine Einladung kommt von, von Christoph Sercu äh, und von Rob, dann heißt es, hey, ja klar komme ich nach Gent, das ist kein Thema. Also gehen wir aber ein bisschen zurück. Ähm, damals New York, Madison Square Garden, ähm, entstanden aus einer Tollerei. Ähm, wie lange kann man Fahrrad fahren? Und dann kam halt diese, diese Ansage erst sechs Tage. Man hat es, glaube ich, zu Beginn alleine versucht. Ähm Gab es Versuche, ja. So kam dann der zweite Mann dazu und äh, die haben sich die Klinke quasi in die Hand gegeben. Das heißt, daher, daher stammt auch immer noch der, der Disziplinname Madison fürs Zweier-Mannschaftsfahren. Der Madison-Wechsel ist immer noch das, wo per Schleudergriff der Teamfahrer quasi wieder ins Rennen reingeschmissen wird. Genau. Wir haben jetzt hier die Glocke und ähm, früher war da oben eine Rundenanzeige, ein grünes und ein rotes Licht. Und dann gab es zwei Phasen. Es gab die Rennphase und die neutralisierte Phase. In Pausenphasen war die Bahn frei. Ein Fahrer musste immer auf der Bahn sein. Der hatte eine Zeitung, einen Kaffee dabei. Also 24 Stunden Bahndienst. Und das wurde dann irgendwann geändert. Erklär mir ein Bahnrad. Stellen wir uns vor, wir haben ein Formel-1-Auto, das die ganze Zeit 300 fährt. So ist das Verhältnis im Straßenradsport zum Bahnradsport. Das heißt, wir versuchen alles auf Aerodynamik zu trimmen. Es muss alles steif sein. Es muss ein Mindestgewicht haben von 7,8 Kilo. 6,8 Kilo, UCI. Scheibenräder hinten, Five Spokes, Five Spokes vorne, ähm, Lenker tief, Sattel hoch. Alles Carbon? Alles Carbon, starrer Gang. Stimmt, wir haben keine Bremsen. ähm, musst du ja wirklich schauen, dass du die, dass du es hier triffst, mhm. unter der schwarzen und dann einfach dich raustreiben lässt bis über rot, weil sonst schaffst du es in der Geschwindigkeit einfach nicht ähm, wieder wieder unten reinzustechen und den kürzesten Weg zu fahren. Weißt, du musst bei über 70 km/h den <laughs> Bereich unter Schwarz treffen. Genau, also das ist versuchen hier in einem Bereich Das ist sportlich. Einfach die Bahn ein bisschen zu erhöhen oder die, die, die Fahrbahn zu erhöhen und jetzt nicht auf, auf der Optimallinie zu fahren, sondern du bist dann so schnell, weil du halt einfach bei 75 wirst du hier rauskommen, dann musst du versuchen, knapp die rote Linie zu knacken mhm. und dann wieder unterhalb dich reinfallen zu rein, lassen. reinfallen zu lassen, ja. Weil wenn du überhalb fahren würdest, passiert genau das, was dir in, in Bremen passiert ist. Da äh, du fliegst ab und kannst einfach die. Ich konnte es nicht halten. Nein, äh, unmöglich, geht nicht. Also selbst da ist es schon schwierig. Wie, wie schaut für euch als, als, als sechs fahrer äh, ja, der, der typische Tagesablauf aus? Also wir leben in äh, australischer Zeit, sage ich jetzt mal ganz grob momentan. Jetzt, wenn du sagst, es ist halb eins, dann gehen die meisten jetzt gerade mal zum Frühstücken. Von daher, das ist hier alles perfekt organisiert. Meistens ist es so, dass die Betreuer dann ins Hotel kommen und da ein Zimmer haben, ihre Massagebank aufklappen und man da halt einfach in Ruhe nochmal Massage Rückenmassage bekommt. Und, ähm, um die Beine wieder zu präparieren fürs, für den kommenden Abend. Ähm, wir sitzen hier gerade ja, mitten im Innenraum. Hast du einfach hier drin eine 360-Grad-Bar. Hol mein Bier. Nichtsdestotrotz ist das feierwütige Publikum auch äh, sehr, sehr Radsport begeistert. Jetzt hast du dieses Jahr eine komplett andere Wahrnehmung. Äh, das erste Mal als Fan hier. Wie ist die Wahrnehmung als, als, als Sportler? Ähm, bekommt man mit, in was für einem Tollhaus man sich hier bewegt? Die sind hier völlig verrückt, völlig. Man bekommt es mit, aber du bist natürlich völlig im Tunnelblick. Als Fahrer habt ihr als, als Rückzugsort diese, diese Kabinen, ähm, wo ihr quasi auf zweimal einem halben Meter versucht, äh, euch zwischen den, den, den, den Rennen ja, zu sammeln. Wie ist es da, sich irgendwie den, ja, darin so zurechtzufinden? Ja, das ist Anpassung. Es war schon immer so, das wird immer so sein, dass du so nah am Publikum bist. Du hast einen Pfleger, der kümmert sich um alles. Wie viel Prozent am Erfolg ist ähm, euer Pfleger, euer Sonier beteiligt? Über die Jahre gesehen, glaube ich, habe ich den besten Pfleger gehabt, den man sich vorstellen kann, weil das Vertrauensverhältnis einfach da sein muss. Ich bin seit 15 Jahren jetzt bei Illy ähm, und äh, wir, wir haben teilweise zehn Rennen in der Saison zusammen gemacht und das sieht man sich halt einfach täglich und das muss einfach passen und die Chemie, Chemie muss passen. Absolutes Vertrauensverhältnis. Ja, wir haben äh, gerade den, den, den, Bahnwart getroffen, der gerade die Spuren von einem Sturz gestern beseitigen muss. Und äh, er zeigt uns jetzt mal ganz exklusiv, wie es unterhalb der Bahn aussieht. Wow. Crazy. And you need to know the wood uh, over here is about, uh, I think, six centimeters uh, thick thickness, yeah. yeah. And when you you see it the best when you have the vol yeah. over there. Yeah. Mm-hmm. And there you can the people hear it when the the the, the journey is passed. The journey is yeah. passed, and you see. But you can also see the wood come over that. really? Yeah, yeah. But because of the pressure, people need to realize how many how much pressure. G, G forces that, that come on, on the wood. Eh? Die Atmosphäre dieses Jahr in Gent war wie jedes Jahr völlig ausgelassen. Die Innenaußensicht ist gleich in der Weise, dass man einfach nur völlig verrückte, radsportbegeisterte Leute sieht. Die Leute gehen einfach hin, weil sie Spaß haben wollen. Ich denke, je mehr die Jungs auf der Bahn kämpfen und Maximalzeiten rausholen, desto begeisterter ist das Publikum am Ende der Nacht. Ja, hinter uns wird gerade äh, der Saal geräumt. Es war eine Mordsgaudi heute. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt nur noch einen Job. Das heißt, wir müssen zu Ilios Papa in den Kaper, 200 Meter down the road. Und das war unser Job und äh, ich hoffe, ihr hattet mega Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Und äh, in diesem Sinne, ja, quasi. Es war mir eine Ehre. War super cool. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da.